Assalamualaikum. Fesban milad aswatul poat yang kesambil. واغفر حسرة قلبي أنتم أهل الإيمان أو وصلتم يا حبايب هكذا شأن الكرام إن جبرتم كسرى قلبي أنتم خير الأنام شاف اسما نم يوم مولده قالت كلام بن رديده يا بركات الله الأحد يا بركات الله